Bueno, a lo mejor lo que yo estaba pensando los abuelos, porque muchos abuelos que dicen no tenés que enseñarlo a ninguno, gente blanco, porque ha sido gente blanco más antes, como los, extranjeros venían, la gente tenía miedo de matar a la gente. Entonces nosotros estamos hablando, no es, no es genocidio de de, hace, mucho tiempo, sino que genocidio de, muy poco, poco plazo. Entonces esas cosas como, nosotros, los buchi, los, primeros jóvenes que, tratamos de, curar esa, situación para que, se haga una investigación por qué. Pero a través de, la memoria de, de los abuelos, del conocimiento, todo, Estamos buscando la solución que nosotros todos nos curemos de esa, de esa enfermedad porque estamos este, formando doctores que, que cure esa enfermedad y, al curar esa enfermedad nosotros tenemos que, sacar este, muchos documentos de los abuelos hacia, hacia el mundo para que nosotros podamos también sanar eh, hermanos de otro, de otro mundo, otro lado del mundo también. Entonces, día de mañana ha sido históricamente a través de una lucha de los abuelos, porque todos los, por ejemplo, día de mañana cuando uno ya no existe, uno cree que se va del todo, no. Yo creo que nosotros, los abuelos, los tatar el abuelo, quizás están con nosotros, pero ahora ya no lo vemos. Pero día de mañana cuando yo muero, quizás yo me reúno con ellos. Pero quizás estamos sobre este, el territorio es de nosotros, de la Argentina, es de todos responsables de nosotros. Y tenemos toda la responsabilidad de que nosotros tenemos que cuidar.